luka luka Tetap dengan setia Dengan yang bisa Sejak suara mendayu Cerita dalam kalbu Menggaung di setiap waktu so Tak berada di sampingku Cinta ada kesetiaanku hanya